こんにちは、粟田洋介です。今日はワンパターンから脱却する方法についてお話ししたいと思います。それからまた例によってキャンバスに絵を描いていくんですけど、その脱却の方法を実際に絵を描いてやっていきます。脱却の方法っていうトピックなんですが、ワンパターンでも良いという理由と、ワンパターンから脱却する方法、それから新作を生み出す方法、この3つのお話をしたいと思います。 毎回毎回書いてる構図とかモチーフとか、まあ似たような絵ばっかりになってしまうというお悩みを持っている方いらっしゃるのではないでしょうか。私も毎回似たような猫の絵ばっかり描いていると、なんだかそんな気分になってしまうことがあります。毎回毎回ワンパターンだとなんか違う絵を描かなきゃと思って真っ白なキャンバスのままずっと何の絵も描かないということになってしまう方もいらっしゃると思います だったら違う絵を描くにはどうしたらよいかというお話をする前に別にいつも同じような絵だっていいんだっていう理由をお話ししたいと思います。これは絵だけじゃなくて違うジャンルの作品にも共通することなんですけど例えば好きな音楽好きなミュージシャンの曲がありますよね。で、この曲もいい、この曲もいい、この曲もいい。でもどの曲も結構似ていて、まあ同じようなのがいいというか、 その曲が好きだからそれに近いまた同じような曲でちょっと違うっていうのがいいなっていうのあるじゃないですかそのミュージシャンが新しいアルバムを出した時また前回と同じような感じでよかったって誰かが感想を言ってるのを聞いたことがあります同じような感じなんだけどちょっと違うっていうのがちょっとのちょっとが違う刺激で同じような好きなものがちょっと変わってるっていうのが聞いてる方としては嬉しいわけです 絵だって同じで、描いてる人から見ると同じように見えても、見る人から見ると違く見えてる場合があります。例えば私の今年のカレンダーの絵、1月、2月、3月って、どれも1匹の猫を描いてるんですけど、色が違う、猫の種類が違う、背景が違う、季節感が違う、いろいろ変えているんですけど、描いてる私から見ると、どれも同じ猫の絵を描いたって感じがするんです。 書いてる私は全部同じに見えてるんですけど、まあ同じには見えてませんけど、まあ同じようなもんだって思ってるんですけど、それをご覧になってる方の話を聞くと、一枚一枚それは違うもの、まあどれも私の作風で描いた猫の絵という風に見てはいるんでしょうけど、一枚一枚なんか違う風にご覧になってて、この絵が特に好きとか、自んでこっちの絵はこう、こうでいいなとかね、 なんか私は同じように見えてるのに、第三者から見ると、同じでもなければワンパターンでもないということです。しかし第三者でも、これはワンパターンだ、全部同じだ、という方もいらっしゃると思います。でもそういう方々は、最初から私の絵が好きじゃなくて、で、私は別に私の作品好きじゃない人のために絵を描いてるわけじゃないので、それでいいということです。だから、同じような絵を描いたっていいんです。 だとしても違う感じで書きたいんだという方もいらっしゃると思います。 <laughs> 私もその一人です。それでも同じように書いていいんです。ワンパターンを変えていくんです。これは別の動画で描いた絵なんですけど、この絵を描くのと同じスタートで、こっちのキャンバスに違う感じで仕上げていこうと思います。同じパターンからの脱却ですね。 似たような感じで半分半分白と黒で塗ってみましたここからまだ少し似たような感じで進めていこうと思うんですが少し変化をさせたいと思いますワンパターンから脱却するのになんで同じ書き方から始めるかというといつもの作風からガラッといきなり違う作風に書き換えて それでうまくいくんだったら、それでいいと思うんですね。ですが、その新しい作風へのしっかりしたビジョンがあったとしても、今までと全然違うものを自分の作品として、自分の作風にしっかり作り上げて書いていくっていうのは結構大変なことで、仕上がりに苦労してスランプに陥ってしまう場合もあります。うまくいく場合もあるんですよ。だからガラッといきなり違うことをやって、で、うまくいったらいいんですけど、うまくいかなかったら、書き慣れた書き方から始めて、少しずつ 変えていく、もしくは少しだけ変える、付け足していく、そういう風にしていくというのも一つの方法だと思います。さっき同じような絵を描き続けてもいいって言ったんですけど、同じ絵を描いてる中で少しずつの変化が得られるかもしれないし、少しずつの変化をつけながら描き続けると、その変化していく過程でたくさんの作品を描くことができます。 色、あとはちょっと形が違うってだけで、なんか構図とかアイデアはほぼ同じです。いつも同じになっちゃうのは、アイデアがそれ以外ないとか、そういう時も多いと思います。 なんかいろんな人の作品を見たり、作品は絵画とかイラストとか絵じゃなくても、なんか映画でもいいし、本でもいいし、音楽でもいいし、まあそういったものじゃなくても、日常を見たり聞いたりしたもの、目で見なくても、なんかのアイデアっていうのはあると思います。まあ私の場合はそういったところから、なんか面白いなと思ってることが、作品の題材とか、ちょっとしたモチーフに現れたりとか、あとは感情とかですね、雰囲気とかも変えてったりするんですが、まあ人それぞれいろいろな方 形で情報を得て何かがインスピレーションになってそれを作品にしていくっていう感じになるんじゃないかと思いますインスピレーションを得た何を取り入れたいのかここから何を変えていくのかそういったことを考えるのもクリエイティブで楽しいプロセスなんだと思います じような作品ばっかりっていうのは、それはシリーズということで、歴史上の画家とかもシリーズ作品って書いてて、同じような絵を描いてる時期っていうのがあるんですよね。で、また別、まあ別に似たような感じで <laughs> 似たような感じで、いつもの作風で違うテーマとか、そういったものを表現することによって、違うシリーズを描き始めるっていうのもありだと思います。 絵が完成しました。これは水晶玉の中のお友達というタイトルです。これと比べて、なんかこの顔半分違う色の人と猫のシリーズって感じですね。違うシリーズにもならなかったし、同じパターンの絵なんですけど、同じような絵ではなくなったんじゃないかなと思います。今回は同じような絵を描いたっていいんだっていう理由と ワンパターンからの脱却という両極端のお話をしているんですが、誰のために今描いてる絵を変化させたいのかということですね。もし私が同じような絵ばっかり描いているのを自分が変えたい。なぜなら同じような絵ばっかり描いてて自分が楽しくないとか、なんか人生の意味がないとか、そういう風に感じた時に変えるんだったらいいと思うんですけど、変化させる理由っていうのが自分以外の誰か 例えば誰かに同じような絵ばっかり描いてたんじゃダメだとか言われたって言うんであれば、そんなこと言われてしまったと言って変えなくちゃって私自身思うかもしれないんですけど、でもそれで変えるっていうのはどうなのかと思うんですね。私が同じような絵描きたかったら、私は同じようなワンパターンの絵をずっと描き続けます。 ただ私は秋っぽいんで、なんか新しいこととか、新しい作風とか考え出して作り出していくのが好きなので、私は新しい作風をどんどん作り出していきたいなと思っています。なんか悩んでたり、先へ進めなかったり、なんかスランプに陥っていたりとか、そういった時に、こうしなければならない、こうしてはならない。そういった言葉は、どんどんどんどん自分を追い込んでいって、 もう泥沼にはまって動けなくなってしまうんですけど、何々しなければならない、何々してはいけない、これじゃダメだ、あれじゃダメだ、こうしなくちゃダメなんだ、という言葉よりも、ダメだと思い込んでいる状態でも、それでいいんだよって思った時に、今までうまくいかなかったことがうまくいき始めたということが私には多々あります。